Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre mía. A Jerusalén, chela del amor. A Jerusalén, chela de dolor. Señor, mira la miseria del mundo. Señor, trae la sonrisa a los niños la libertad a su pueblo de Hay Ay amor, amor, amor, ay amor, amor, amor, ay amor, amor, amor, ay amor, amor, amor, ay amor, amor, amor, ay amor, amor, amor, ay amor, amor, amor, ay amor, amor, amor. María, Madre de Dios. Santa Maria, Madre mia. Ay, amor, amor, amor. Ay, amor, amor, amor. Ay, amor, amor, amor. Ay, amor, amor, amor. Ay, amor, amor, amor. Ay, amor, amor, amor. Ay, amor, amor, amor. Ay, amor, amor, amor. Ali, li, li, ali, li, li, ali, li, li. Ali, li, li, ali, li, li, ali, li, ang. Ali, li, li, ali, li, li, ali, li, li. Ali, li, li, ali, li, li, ali, li, ang. Ali, li, li, ali, li, li, ali, li, li. Ali, li, li, ali, li, li, ali, li, ang. Ali, li, li, ali, li, li, ali, li, li. Ali, li, li, ali, li, li, ali, li, ang.